Bine am și la un episod de Minecraft Departed cu domnul Voinea. Spune salut domnule Bine. Voinea. În ultimul episod, uh, practic am fugit de acasă, l-am lăsat pe Voinea cu ferma să moară de la Elcanie. Și am ajuns în pământul ăsta depărtat de lume, care nu mai e savană, chiar dacă mai sunt niște monstruiești pe aici, ăștia se spawnează de la savana, are căcat. Dar, uh, am ajuns într-o zonă, efectiv, care nu mai e savană. Ea e aproape savană încep să scap de ea. Mi-am făcut un fel un mic buncărel aici cu un chest, care am mai strâns niște mâncărică, niște căcaturi. Mi-am făcut aici un crafting buci și mai alag din când în când că se mai laudează ceancuri care, da, server, server, server. Ceea ce avem noi de făcut, ceea ce am plecat eu în căutare, de fapt, mi-am pus aici waypoint, era să... Dormit shelter. Mm, era să găsesc o nouă zonă unde să ne facem casa, pentru că, evident, Zici și tu, Voinea, acolo în savană ne futeau tot și toate. E rip. E super mega rip. Așa că am plecat în căutare ca un... Oh, cât lag. Ca un uh, bun băiat ce sunt. După noi pământuri, meleaguri și pule. Faza e că pe unde sunt eu acum e încă savana aparent, savana plateu, dar uh, se scapă de savana dacă trec de zona aia. Ca să trec de zona aia, avem... Uh... A, fuck. El care e? Aaaa! Ah! cani e făcut spis, da, mă, el cani. Am rămas cu 1 HP. Sare de pe fucking munți la mine în bază! Mi-am consumat tot, Mi-am consumat tot. Ca să, ca să-mi fac un turnuleț. E gay! Pentru că Elcanie comunică cu căcații ăștia de hammerheads. Și vine Elcanie îmi fute una, mă dă jos de pe munte După aia vin hammerheads îmi fut 3 Că 10.000 de hammerheads Și după aia mă, te violează așa în continuu Până scap Deci dacă vreți să supraviețuiți în savană Faceți tactica mea cu turnulețul Că altfel n-ai cum Efectiv n-ai cum Mănânc zucchini ca să supraviețuiesc <laughs> Mă trebuie să folosesc niște lemn Ca să am uh, Să-mi fac niște wood planks-uri, știi? Mai multe ca să pot să-mi fac uh, drumuleți, pentru că sunt înconjurat. Chiar dacă irosesc lemn, lemnul e pulă lău, îl găsim noi, nu? Uh, da. Pe... Că, păi n-am cum să supraviețuiesc dacă nu fac. Vedeți câta radius au căcații ăștia? Cât mă văd? Și cât... Ei, eu am un turnez deasupra de tot, da? Dar ei mă urmăresc încă, ca țiganii. Și am găsit un răvain mare. Aparent. Uh, Ok, rețin minte că lângă shelter e un ravine. Deci am găsit o zonă perfectă, Voinea. Am găsit un <clears throat> munte cu apă, cred că e perfect. Încă nu pot să te asigur, pentru că sunt urmărit de pulălaie. Dar... Fac, mă lovește hangarul și cred că mă Nu dau seama dacă încolo ar trebui să fie pământ normal sau nu. Ar trebui să fie pământ normal încolo, nu? Nu dau seama dacă mă lovește hammerhead sau nu. Dacă se aude tum, tum, tum, tum, tum, tum, e horror. Sunt doi lângă o chimeră, sunt doi lângă toate chimerele din lume. Sunt doi numai lângă chimere. Da. Dacă mi-aș pula în tine de el ca de n-ai picat un gaură asta. Pică, mă! Pică! Așa, mă! Și după mine Poți să-i dai muie, poți să-i dai muie. Da? Poți să-i dai muie, fii dacă, gen dacă sunt tunele, găuri, chestii, poți să îl uh, faci să pice în gaură dacă ești deasupra lui. I-am dat muie. Ce? Luați, de exemplu, i-am dat, Ok, aici ar trebui să nu mai fie Uite, aici e savana doar Hai să fugim de căcatul ăla, să încercăm să ne nacă outrad n-am Nu! Mă, mamă ce m-am speriat M-am conjurat un Mi-ai dat și lag <laughs> Mi-ai dat efectiv lag când ai țipat <laughs> oh. oh. Am găsit o zonă, șmen Savana plateu încă River! Am găsit o zonă de river nu știam că există zona separată de river, dar e o zonă da. extrem de frumoasă. Bă, serios, chiar arată super baice. E o crăpătură în munte cu apă și tot. Ce frumoasă e să-mi pula. Și dacă vedeți lag, e din cauza că e prima oară pe server după ceva timp și... Fac, aici mai sunt uh, fucking elcanie. Frate, m-am dus și eu ca omul normal să iau semințe. Nu există Logică om. vine Elcanie după mine. Nu există om normal când e vorba de Elcanie. Niciodată! Uite unul acolo, da. Frate, aș vrea să fac level să pot să-l omor, că e ușor de omorât al dracu, dar nu poți, că n-ai level să-l omori, efectiv, e gay. Mi se pare oribilă ideea cu level E așa... A, fac, e unul sub mine, nu? Da, e unul sub mine care încerca să urce. Băga mi-aș pula în măta. Băga mi-aș pula în măta. Va trebui să folosesc tot udul ăsta care l-am. Ca să-mi fac planks-uri ca să cap de pizda lui. Da, dăm pizda lui. Eu cumva mănânc ierburi de pe munți ca să supraviețuiesc, ca să-ți dai seama. Ce dracu să aude? Să-mi bag pula, cred că veste... <laughs> Ah, fuck, elcanie. Bă, da, e vreo zonă fără elcanie. <laughs> da, zonele care nu au elcanie. Bă, bun, mi-aș face casa acolo. Aud ceva că mă urmărește. Fuck! Marș! Fă-tu-ți pizda, mătii. Marș acasă! Să-mi bat pula de rămas sinucid pentru tine. Bă, da, dacă te uiți pe harta mea, e plin de elcanie. Știi cum, un, știi cum mergi ca să scapi de elcanie? O să-mi tai, o să-mi tai, tai drumul. Îmi fac un drum și după aia trebuie să-l tai ca să fii sigur că nu te urmărește. Da, exact. Păi, exact, de deci eu sunt în mijlocul pro... Efectiv, sunt înconjurat. Mi-aș pula în tine de Alcani. Conjuring. A trebuit să sară în apa aia. Oare supraviețuiesc? Oare. Urați-mi noroc, copii! Hai să mâncăm zucchini, poate... Zucchini nu rezolvă multe. Ciucangbăru. Uh, uh, nici nu știu ce să zic. Alahu Akbar. Păi nea, fă-ți o rugăciune pentru Alahu mine. Akbar. <laughs> că mi-aș pula în tine. Mori în pula, bă! Te rog, nu intra în apă, te rog, știu că nu știi să... Te rog, nu știi asta în noți, te rog, te rog, nu știi asta în noți. Eh, v-am scăpat, cred, sper. Dar cu ăsta niciodată nu sunt sigur, îmi bag pula în el. Cumva mereu mă urmărește, nu știu cum, dar... Am ajuns în savana, ce pula mea. Peste muntele ăsta trebuie să fie o zonă. Oh, oh, oh. De vai căcată. Un weed. Unu. Trebuie să mă urc pe aici și după aia încolo. Frate, dar și încolo e savana. Ce e aia? Ăla e drumul meu făcut de mine? Da, bă, ăla e drumul meu făcut de mine. Cred. Ce dracu e? Bă, zone frumoase nu sunt pe pământul ăsta. De deci ce e plin de savană peste tot? Bă, dar e vreo zonă fără savană? Are hartă że... Da, bă, e o zonă cu junglă. Mai încoa. Aici ar trebui să fie... Plains. Fix, eu mă uit în zona asta, trebuie să fie încolo. Bă, dar am testat, cresc plantele din Wii, tu crește și dacă îl lumine, dacă îl cu lumânarea. Vezi. Ți-am păi da, zis. Da, nu știu de altceva. Și acum, știi, parcă, parcă am, am patul salvat, nu? Trebuie să mă duc să mă țin în cer. Ok. O să începem să construim chestii când o să chiar avem cum. <laughs> Deocamdată suntem urmăriți de elcanii ăștia la care vor să ne omoare, deci mă scuzați. Mă scuzați! Ok. Uh, deci încolo e drumul meu magic. Spunem că e încolo drumul meu magic. Nu. La Rip. Încolo. Rip. Ce mă? <laughs> Bombec. <laughs> păi nu, că ideea e că am vrut să fac asta. Să-mi bau pula ce m-a speriat. Night falls over the world! What the fuck, ce dracu fac? <clears throat> Uite, când se laudează ceam cu noi, ai un mini lag, dar nu-i bai, se rezolvă. Nu e enervant. Deci decât pentru aia care se uită și o gen Ai lag aici A. Ce e asta, dragă? Ești de la seră, deci puteam să am calculator beton și tot era aceeași chestie <laughs> My fault Hammerheads de căcat Uite, în zona aia trebuie să fie, mă În zona aia trebuie să scap de măcerul ăsta Frate, de deci nu există mâncare în mină, deci nu pot să mănânci piatră în Samurai Gekute Ah! Oh! Oh! Oh! Oh! Tactica dabageu, daragiu este podișoare, podișoare. De fapt, tactica Voina, practic, am furat-o. Păi, ne a folosit asta în abis. O să vedeți ce e abisul când o să ajungem să ne fac o casă. Aici trebuie să fie planes. Încolo trebuie să fie planes. Și acolo n-are voie să se mai spawneze. Am trollat un creeper, ești nebun la cap. Cred că am găsit o zonă frumoasă de casă, da. Asta am spus de 50 de ani. Vreo 5 episoade spun asta, dar... Na. Practic, shelter la care am făcut în savan l-am făcut la nevoie, da, ok? Dacă vă uitați la episod, în trecut, o să fiți, o să vedeți că e fix asta. Ah, ne urmoară toți, Haideți să intrăm undeva, voi ne uită pe peșteră și am intrat acolo. Deci... Uh... Da, da, așa <laughs> Vedeți? Așa s-au spreduit negri peste pământ. <laughs> Au găsit un loc și asta. Uh, mi-e frică că s-ar mor, deci... Ar fi fost bună o găleată cu apă. Ar fi fost. Eu am. El are. Pentru că i-am dat eu. Nu, găleata era la în inventory, am făcut alta. Nu mai minți. De ce mi e copiii? Sabană de căcat pișat. Dar noi unde ne-am făcut atunci acasă în trecut? Ne-am făcut-o peste apă, frumos, că acolo nu se spawnau chestii. Asta e cea mai bună idee. Dar... Mm. E plin de scheleti, pule pe aici. Dar măcar pe ăștia pot să-i omor. Dar pe Hammerhead și ăstea n-am cum să-i omor. A, uite, morți. A, fuck. A, păi dacă nu sunt himere și adesea sunt morți. Dar măcar în morți pot să dau? Da, mă, pot să dau, ești nebun. Poate am în level cu morțile. În morți pot să dau. Băi, eu zic să nu te bați cu ele, că dau insta. Nu dă insta, dar pot să dau în ele. Cât abugu am aici să-mi bat pula. Cât abugu. Era să și mor din cauza lui. Așa, acum suntem pe cont propriu să murim. Felicitări. Hai să încercăm să nu. Voi ne-am mai unul în Că pentru moduri din astea, mod normal, se dă să-ți păstrezi inventoriul, dar i-am zis că e pentru plebi. Nu mai plebi fac asta. Frate, am schelet, nu ne mai trebuie. Ne rămân schere, țin numai el ca în nicior de se fierul. Nu, ideea e că zicea să nu mai pierzi inventoriu când mor, știi? Da. Bă, e de pleb. Asta am zis și eu că e de pleb, care mai e struggle-ul. Ca așa poți să-i sinucizi când vrei și... da. Adică, pe bune, nu vă sinucideți, pentru că nu e, nu e ok. <laughs> Cred că am găsit un fel de casă. Ca să vă explicăm ce mm-hmm. se întâmplă în momentul ăsta, eu m-am dus în căutare. Voinea încearcă să supraviețuiască acasă până găsesc eu locul în care putem supraviețui amândoi. Practic el e mămica, eu sunt tătic. Cu toate că Voina are țățele mai mari ca mămica. What the fuck e Insta? Sunt dotat. O, oh, am găsit uh, de la care spunează zombie de aia răi negri. Știi căcat de la negru? Da, da, da. Aia care folosește zombie de aia. Cum aveam un village ăla tot din savană. Bă, dar numai în savana se întâmplă căcaturi. Ne. Nu neapărat. Ideea e că cred că am găsit un fel de casă temporară. Temporară între gamele. Ia să punem torțe pe aici. Cred că am găsit o casă bună. Gen e, e la interval de toate biomurile posibile. Nu știu cum să explic. Gen, pot să iau în față și e savană, pot să iau în stânga și e... Uh, pf, plane și căcaturi, pot să iau în alte direcții și sunt alte chestii. Se uite ceva nașpa. Acolo e deșert, acolo e ce? <laughs> Are ceva nașpa, voi ne aprins. Să-mi ba, nu se aude ceva. Yes! Dacă ar face yes, ar fi frumos. Am să numesc locul ăsta pe harta. Zici că ragi un coi. <laughs> Rage coiul la mine! Ehm, pește r 1. Am uitat pește r 1. Ar trebui să pot apăs jos să văd ce e, da. Ok, m-am dus pe pulă. ce e acolo? A, e... Două Voi ne am găsit unde să ne facem casă, gata. Perfect. Cred. Cred. Dar am nevoie de niște copaci. Pentru că da. Ideea unde dracu sunt spawnate sau în bacul Băga mi-aș plan zomba la mătii. Te aud, fudut spizda mătii, te aud. Îl aud că face errr, Așa Enrique Iglesias. <clears throat> Tot a și m-am mi Muream de foame, persi. <clears throat> nu chiar aveam... Păi, da, eu chiar mor de foame, adică am o... Am mâncat o pâine. Păi ți-am... Frate, ți-am făcut o fermă de pâine. Și eu pâine, că mor de foame. Ți-am făcut o fermă de pâine, pentru <laughs> ți pula mea. Eu, da, mă, da, știu și am înmulțit-o și am făcut-o la bus și am avut grijă să fac copii, dar... <laughs> Mamă, cât a zombiu să-mi bat pula cât HP are. E un Bloodbane de ăla care scuipă, cred, sau e un căcat care face explozii. Nu știu să aude, fac, mi-e frică, pâine, please. Sau chestii, nașpa. Ce mie scot sunete de la urâte? De sunete, ah! Mamă ce m-am căcat. Nu, cum s-a auzit să-mi Ho, ho, ho, ho, nici nu știi. Nici nu, nu știi. Nu țipotul tău, am auzit altceva. Păi, nici eu nu știu ce am auzit, că de-am țipat. Poate eu mor pe ăștia, poate. Sper. Aud un cal pe lângă zombii ăștia. Sunt zombii cu 50 HP futui în pula îi fac 1v3, mă, motherfucker. 1v3, mi, biș! Hai mă, vină la mine, futu-ți pe te-ai blocat, ai? A. Glumeam, bă, glumeam, ho, ho! Glumeam, glumeam, glumeam. Iar dă foamea în mine. Dă foamea în tine. A, voi ne vedeți că o să dea foamea mereu, adică efectiv, voi ne omul cu foamea. <laughs> Zici că e un achievement pentru voi. Omul cu foamea, doamnelor și domnilor. Au. Bă, dar nu crește ăsta. Ah, charger de apă. Ah, am intrat în inventory. Ah, ah, ah! Măi, Moina, help, help, help, help, help, help, help, help, help, help, help, help, help, help. Te rog, spune că nu e nimic aici, te rog, spune. Oh, mă gâ, mi-a dat un banner. Am 1 HP. 1 HP, Voina, nu, nu pot. Trebuie să stau te rog, nu mă omoră nimica, te rog, nu mă omoră nimica, te rog, nu mă omoră nimica. Am 1 HP, te rog eu, doamne. 1 HP, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te roagă Duhul. rog. Te și zombie, dar nu știu unde sunt. Au cineva că sare că disperat, dar nici eu nu știu cine Îmi bag eu pula mea de treabă. Băga mea și pula mea de treabă. Uh, uh, ce dracu arunc? Aruncă, aruncă pulă, arunc pulă, arunc pulă, arunc pulă, hai. Nu, altă pulă, asta. Da. Refă-te HP, refă-te HP, refă-te HP, haide. Știu că poți. Știu că poți, știu că poți. Pregătem canie? Dracu știe. <gasps> Asta, trebuie să mă lupt pe apa aia să fac o platformă repede. Dacă știu unde mai e. Unde ești apă? Am o prea vagă impresie că sunt fix sub mine. Aha, sunt peste. <laughs> Am o prea vagă impresie că sunt fix sub mine. Prea vagă această impresie, domnule. Îți spun eu. Dacă știu unde pula mea e... Și... Mapă. fuck, nu aici. Îmi bag pula de mapă useless. Fix în holot. Și dar Daragiu a supraviețuit încă o dată. Apare dacă dai într-un zombie de la cu ochi roșii vin 10.000, deci... Spun să nu dai, mai bine să nu dai. O am mort. Dracu știu unde trebuie să merg. Vreau să mor pe muntele ăsta ca să-mi dau și o seama. Unde trebuie să merg. Știți care e faza în savana? Decât să țineți o sabie useless în mână, mai bine țineți niște stacuri de ceva. <laughs> Vorbesc serios. Pentru că... Oh, fuck! Pot să-l omor pe ăsta? Oare pot? Spune că pot, spune că pot, spune că pot. Pot, bă! Pot să mor de ăștia. Pot să mor diceri. Mai știi dicerul? Dicerul. Diceri normal tu pot, poți orice care spune în altea. Ah, e ok. Dicer poți să mori. Păi ați văzut live cum să mor un dicer. Acum hai să ne facem căsuța acolo. Sper să ajung până acolo. Acolo e un fucking... E plin de charger de apă pe aici, bagă mi-aș porni. Ai spus că nu se pot spa... Ai spus că nu se pot spana pe slaburi? Da, așa ziceau. M-am făcut rău de stringuri. Acolo e un pincher. Cred că e un pincher în apă, dar nu-l seama. Eu zic să nu testezi. Dar pincher ești aia ce cu pincerul? Pincerul e de treabă, n-ai văzut câte omoară mereu când încerci să mergi acasă? Pincerul știe ce. Pincerul știe ce vrea, da? Pincerul e băiat de treabă. E o plantă scută 0% în pula mea și stare 86%. Te vrei să-ți dau și eu una 100%, se numește pulă. E super mega... Te brainstorm. Uh, ce direcție ar fi pula mea? Acolo ar trebui să fie pula mea, nu? Ok. Aia, aparent aici am voi face casa. Voi n cred că am găsit loc de casă. Deci poți să te apropii de bucile mele prea sfinte. Bă, dracu și face backpack. De ce? Ce trebuie să faci pentru de backpack-ul ăla? Pe ce avem acasă? E important ceva? Fuck. Ah! Trage ceva pe mine, să-mi bapula. Ah, că cam așa împis, da mă, de globlin, de nu vin eu și să fac cu amvionuri. One v on me, bitch! Eh, și ție. E, și ție. O, l-am omorât. Mi-era pulă. Mi-era pulă. Iară, mă? Uh, nu știu ce să arunc, nu știu ce să arunc, nu știu ce să arunc. Uh, dirt. A, mi-a dat rune de alea de pișat. Nu? Wind runuri. Wind runuri. Și ce mai useless decât o rună? Wind run. <laughs> Practic, ce face Wine îți dă la bala copii pe gratis. Faza că la bala copii poți să o dai și tu pe gratis, fără să te coste nimic. Și, știi? Hai, voi că știi, știu cum e cu care ul ăla. Hai, Nu, da, știi, e, e frumos să dai la bala copii, adică... Frate, faci o faptă bună, fără să faci nimic. Pe tine nu te doare mâna, pe el nu doare pula. Și nu vă luați după mine când spun chestii, că de spun chestii stupide. Uite, aici e un exemplu. Și asta e casa mea. Vă place? E inovativă. Uh, Inovativ zici la orice care așa, știi, arată urât, dar să faci zici că e casa ta și nu poți să fie urât. E o să-mi bag pula. Are, eu, a, dacă ai vedea o... Să nu-i spuneți că e oribilă, mă rog eu. <clears throat> dacă ai vedea o să ce frumos e. Uuu, aș fute dacă aș putea. Știți care e faza? Trebuie să mă rog să tai platforma. Să fiu sigur că nu vine și un dicer după mine. Am că diceri pacifiști. Da, pacifici. <laughs> Dicerul e cel mai pacifist. Să-mi pula. Dacă te prinde pula goală, ți-o trage de nu știi de tine. Sau de... Ce se aude? Să dea, dragi, dacă ai cobit cu dicerul tău de căcat. Dicer, please, no. Nu-l văd, așa că nu am cum să-mi dau seama dacă e. Două chimere lângă casă, dacă nu făceai tu căcatul ăsta. Ce? Poți să pui și tu și niște lumânări. A, acolo căcatul ăla de grădină care am făcut-o? Da. O să pui și tu lumână. Dar nu în grădină, lângă, știi? Lângă grădina. Da, și pică în apă toți căcați și pe să dea. Ok. Păi primul meu scop în viața mea este să spawnez cu torțe în jurul casei ca să nu se spawneze pe aici chestii. Dacă n-ar fi și lag uneori, dar e ok, e ok. Practic, merg prin zone noi, Serverul încearcă să-și dea seama pe unde sunt. Și de a se întâmplă chestia asta. Hai să mai futem niște oi Easy style, știi? E frumos să fuți oile când trebuie. The fuck, câtă lagul. Uh! Așa. Oi! <laughs> Mereu când, când cresc un bloc altitudine cea gen... Nope. Nope. Ok. Acolo sunt niște gay. Știți care e faza? Eh, mi-a schimbat așa platforma, mi-aș pune pe aici, adău, dar nu știu ce să zic. Ce level am la Hunter? Hunter levelul meu. Hunter levelul meu că e 1. Cum pula mea că am omorât de ăștia? Nu înțeleg, ce, ce trebuie să fac ca să... Să mor Hunter mobs. Eu am 1 și un piculeț. Cum păi, e omorât? Cât ai? Tu ai, ai 1 VX0? Da, așa am omorât că de ăștia. Cum e omorât tu? Am murit de aia care au hunter marcuri. Păi cum dacă n-ai level? Păi unii nu, sau unii sunt special puți, nu mai știu care. A, băgă mi-aș în tine. Hai picea, hai să... Hai să ne facem bazuca. <clears throat> bazuca. <clears throat> păi, în primul rând să fletănim pe aici tot fuck. This was a mistake. Da, am făcut aer în acasă, e bine. Ok. Asta va fi zona mea, șef. Zona mea. Ok? Și nimica nu stă pe ea. Ok, facem pe aici chestia asta. Uh, eu voi uh, săpa chestia asta. Hai să vedem cât am filmat. Am filmat destul. Eu am să... Să practic toată insula asta, am să iau dărtul și pietrele și tot ce mai găsesc ca să-mi fac baza. Și ne vedem episodul următor cu, sper eu, ceva mai complet. Așa că, Alpaca King Out, unde să lăsați un like și un subscribe ca să vă luați canalul lui Magic, voi ne spune ceva inteligent ca de obicei. Veveriță. Și ne vedem data viitoare. Boră căluț! Nu te căluț! Ha <laughs> ha!